Bienvenidos al video de hoy para preparar un solterito fácil de hacer. Cocinar las habas en agua o al vapor. Cocinar por 5 minutos. Repetir con el choclo. Separar juntar la cebolla y el rocoto en un bol agregar el queso, sumar las habas y el choclo, agregar aceite, vinagre, jugo de limón, sal y pimienta, agregar hojas de perejil, dejar reposar por 5 minutos, servir como entrada o plato principal. Espero que esta receta les guste y que la puedan probar. Y me encantaría conocer sus comentarios. Hasta la próxima.